لك الميكروفون هو في آه، تفضل تفضل معلش نشاهد فقط الصور امام اتحاد الحراش وامام امل المغنيه كيفاش رجع الامل تحت بسها وبدا المغامره تاعو في الكاس والان انتم على 90 دقيقه من الدور النهائي يعني. والله آه، بسم الله الرحمن الرحيم نشكر آه، تي في 3 على الاستضافه التلفزيون الجزائري مرحبا التلفزيون الجزائري <laughs> نشكره على الاستضافه نشكر الاخوه زملائي آه الفرق نبارك ونهني للفرق في اربعه اللي تاهلوا واحنا من ضمنهم كاس الجمهوريه آه، يعتبر عرس ومشوا بالساهل آه، باش وصلنا المربع الذهبي هذه خدمة ولاعبين ومدربين والإدارة والسلطات